Quando a vacina chegar ao mercado brasileiro, o calendário de imunização vai ser definido a partir de evidências científicas, como localização e características dos casos registrados. Além disso, o projeto que trata da vacinação contra a Covid-19 também prevê prioridade de atendimento aos portadores de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e asma, maiores de 60 anos, gestantes e crianças de até 5 anos. A senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, é a autora da proposta que define critérios técnicos para a administração da vacina. Tem o objetivo de se adiantar o problema da vacinação, que daqui a pouco vai estar batendo na nossa porta. E essa solução, o governo brasileiro já sinalizou à Organização Mundial de Saúde que vai participar da Aliança Mundial de Vacinas contra a Covid. Então, é importante que a gente colocar um regulamento com uma atitude prévia da chegada da vacina, para que a gente não possa ter, na última hora, problemas pela frente. A senadora acredita na possibilidade de chegada do produto já no início do ano que vem. Em todo mundo existe uma corrida científica, tecnológica, para que uma vacina seja encontrada, esteja disponível no menor prazo possível e obedeça, sobretudo, os requisitos indispensáveis de efetividade e segurança. Felizmente, contrariando todas as previsões iniciais, vários pesquisadores já estão estimando que uma vacina poderá ser acessada no começo se for aprovada, a proposta vai modificar a lei que trata das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública internacional provocada pelo surto do coronavírus, para exigir a regulamentação dos procedimentos para imunização dos brasileiros. Da Rádio Senado, Raquel Teixeira.